মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা মণ্ডালা ডিজাইন এই ডিজাইনটো মই কেনেকৈ কৰিম আপোনালোকে চাব কিন্তু তাৰ আগতে আমি চাই লওঁচোন আহক মণ্ডালা হয় কি তাৰ অৰ্থটো হৈছে গোল আৰু এই শব্দটো লোৱা হৈছে এটা সংস্কৃত শব্দৰ পৰা ইংলিছত কোৱা হয় ইয়াকে মণ্ডালা আৰু অসমীয়াত বা সংস্কৃত ভাষাত ইয়াত কোৱা হয় মণ্ডল অৰ্থাৎ গোল আৰু চকচোন ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে কেইবাটাও চাৰ্কেল ধৰণে ড্ৰ কৰা হয় অঁকা হয় মই আজি কেৱল মাত্ৰ দুটা গোল আঁকিয়ে আপোনালোকৰ আগত এই ডিজাইনটো মই শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ইয়াতে আমি বেলেগ বেলেগ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা যায় দেখা যায় কিছুমানে ডট দিও মাণ্ডালা বনায় ইয়াতে মই আজি অকণমান ডিজাইন দিম বুলি ভাবিছোঁ একেবাৰে সাধাৰণভাৱে মাত্ৰ দুটা চাৰ্কেল দি পেলাই মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই মাণ্ডালাটো আৰু ইয়াতে মই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু প্ৰত্যেকটো কালাৰৰে মাণ্ডালাত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰত্যেকটো কালাৰৰে বেলেগ বেলেগ অৰ্থ আছে আৰু মাণ্ডালাটো এটা আৰ্টৰ থেৰাপি বুলি ধৰা যায় এইটো যদি আমি ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকোঁ বা ৰেগুলাৰ আমি এই ধৰণৰ মাণ্ডালা প্ৰেক্টিছ কৰোঁ তেতিয়া আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত যিবিলাক আমাৰ ধৰক টেনশ্যন ডিপ্ৰেশ্যন কেতিয়াবা ষ্ট্ৰেছ হয় কিছুমান কামৰ কাৰণে বা এনজাইটি এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক প্ৰব্লেমৰ পৰা আমি অলপ হ'লেও দূৰতে ৰাখিব পাৰোঁ আমাৰ নিজকে ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই আছে ফ্ৰেণ্ডছ তাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰায় মোৰ কালাৰখিনি কৰি হৈ গৈছে